ngono pun kakak ngalah Dimas Orang ngalah wedi ngalah ngalah wedi wae <laughs> pucet tak ketok ide pucet kok nek aku gelut karo wadiku nek Ono sing mati salah siji nyawamu ijole kowe ya ora ngono iki kan masalahmu masalah keluarga aku kan wong liya aku mung arep pengen nyoba Antarja karo Antarjina iki menang sapa mergo penonton semene iki lho ngono sing ngerti antar Antarjina karo Antarja Gitu sederek? Wah, edan malah diumum kayak gini gitu. Nge, wanira. Ora, ah, ngono malah jelas. Ini kan gak minggat. Us. Ini aru kakakku kok ngono tau. Iki kok tas tas tas tas tau. Wes pengen pindah lah ngeplak aku. Wong tua ya. E. Nesu wawih, nesu tak jarah rayah nih ini wong lur gue. Udus. Silet, aduh. Poko Prabu ndadosaken kagiat raos manah dereng ngantos purnanggen kula nampi pangandika paduka menika kadidene swanipun pono kawan sareng kula tilingaken radi pangling krana busananipun sami murwat menika mboten pangling rak bagong jagat dewa batur jagat pangestungkara Lah kok ora kaya sabene Bagong? Genep tata kramamu kok nganggo busana kejawen. Mongko komplit kaya mengkono. Inggih, Yayi, menika ingkang abdipun ponokawan Bagong. Ponokawan Bagong padha rarjo sak praptamu ponokawan. Nunamit pasang kaliman tabe. Tinebena ing ladune dumawa ing tawang-tawang sinuwun. nyun pangapunten saben-saben kula medal sonten awit taun niki kula nembe ngerol pendak-pendak disuwuni bagong medal sonten bagong medal sonten mongko kula seneng nek kula dal kenjing mengkono bagong mengaten inggih kok malang kerik lali e. nggih kowe nganggo busana kejawen komplit syukur-syukur bagong yen to iso yasa nyileh oh nyewa nggih lah niki ra ketara to ikete sesak sesake sinuwun niki sirah kula ukuran 94 kusik kuwi sirah apa gentong kuwi karena nggih gedhe sirah niku cerdas iya yeah, iya ikete ukuran 6 likur dadi meng cilik kaya susu emprit ning mboten apa-apa semua niat kula panjang sowan ngersanipun siluhun prabu darma wangsa darma kusuma darma kusuma menika supados sampun ngantos ngisini-sini bagong menika ya duwe tata krama ora bagong menika kok dianggep wong sing gleleng wong sing dao lan sak piturute iya iya bagong sembah bektos kula kunjuk iya ya tatompo, tampa bekti aja dibasake bektos nun nggih pengestuku tampan ana kula pundhes ora sak kula pundi ora sak dibasak nggih kula pundi enggo jimat paripen dayan ana ing kasantosan pugulut anu sinuwun iya ya bagong pengestuku tampan ana nun nggih penak nonggon mulunggo sampun boten kirang prayogi jagat dewa batara inggih jagat Bagong padha rajo sak praptamu pangestunipun sinuwun Prabu Dewarawati wilujeng niring sambikala Prabu Sri Batara Kresna iya bukti kula konjo sinuwun iya ya Bagong tak tampa pangestuku tampanana kula pundi nggo jimat paripe dayanana ing kasantosan paring paduka amawahana indak ing gesang kula po sinuwun iya iya bagus iya prayoga nunggon mulungguh sampun boten kirang sekeca wah sapa iki hus eh sinu anu ndara werku ndarandeng lali aku bagus bodhararjo saprabtamu ngajeni pun darawar kudara wilujeng bekti kula konjo gitu ya yo bagung. pengais tuku tambah nono nono ingge nono ingge ya niketmu sesak sesuk nenggo aku oh ingge ingge mesti bodoh karo aku ukuran sirahmu oh ingge ah sampean gede dhuwur kaya ngaten tirai mesti gede tirai mesti gede bangane gulune iya yeah. prayoga nunggon mulungguh ampun, mboten kirang prayogi, Ndara. Pono kawan Bagong Podorarjo sapratamu. Pengestri pun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjuk. Iya, Bagong. Nggih. Bagong Podorarjo. Bagong Podorarjo. Nggih, wilujeng Ndara kembar. Bekti kula kunjuk. Iya, iya. Pangestuku tampan ana. Iya. Pangestuku tampan ana, Bagong. Nun nggih. Prayogakno. Nun nggih. Sanget anggen kawin dadosaken jimat paripe. Mas Bagong Wilujeng. Oh, Marse. Nggih. Selamat wae aku isih ajeg dadi abdi ngamarta. Tasih. Syukur-syukur. Nomormu ganti kok? Mboten. Kok tak war tau mlebu. War pripun? Kuwi lho sing nang nggon HP lho. WA. Ku nak diwaca wa. Ora tau masuk. gantos kertu yo yo aku ngabari aku kok ana perlu-perlu apa-apa kan iso sambung antaraning kowe karo aku nggih nggih dipun prayogakaken panjenengan kang kebusara Jawa menika dipun sawasake mriki ketok bagus ketok laku ganteng semorot cahyanipun nggih mek cangkeme kekamban ah cipok ngunake wong lanang kok cangkeme kekamen brayuke akan pas bagong heeh ah, iki aku lagi penting ora usah sambung rembo kowe karo aku ki meng abdi nggih nggih engko ndadukani sinuwun Prabu Darma Kusuma nggih mangke mampir cuwong po nggih engko tak perloke dela-dela ya nggih ana kawan bagong nun ana wigati apa-apa kawan dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan sepisan kula ngaturaken sembah pangabekti konjo dungkap angka kalih sowan kula mboten saking pikajengan kula piyambak nang nanging kula dipun sataken disotke karo sapa dikongkoni lho diutus ha kula niku diutus kali Bapak Semar sadrengipun kula ngaturaken wigatos sing pasewakan Bapak Semar ngaturaken sembah pangabekti katon Ndara Puntadewa iya iya tak tampa Bapakmu mung ngaturke bekti matur sembah nuwun angka kali kula ngaturaken bektinipun simbok katon Ndara Puntadewa iya iya Bagong tak tampa bos padha-padha gandeng wong tuamu kuwi piyai sepuh mekaten semanten niku ugi semanten ugi kula nggih ngaturaken sembahipun Kakang Mas Gareng iya iya tak tampa nun nggih kalih bojone galeng nggih ngaturke sembah iya tak tampa Bagong nggih Petro nggih ngaturke sembah sungkem iya iya Bagong tak tampa nun nggih kalian bojone Petro nggih ngaturke sembah sungkem. Iya, Bagong. Kale bojo kula nggih ngaturke sembah sungkem kalih RT nggen kula. Niku nggih ngaturke sembah sungkem klebet Pak Duko. Iya, iya, Bagong tak tompo. Kamtepnas. Pak Karjiyo. Ora iki kok sapa-sapa tok aturke iki. Wes sing jeneng wong dititipi niku nek ora diaturke dosa. Kudu diaturke komplit. Lah iki engko ngentek-entekke wektu nek to aturke kabeh wis pokoke ditompo ngono wae. Oh nggih. Lah iki mekaten sinuwun. Mugi ndadosna ing kawuningan. Iya ya Bagong ngene ngopo? Kula niku mboten kanthi nyono nyana ditimbali arep bapak. Monggo sing adat saben ditimbali niku siji gareng loro petro. Niki petro kali gareng mboten kanggo niku sing ditimbali bapak. Blas ora ana petruk, ora ana gareng kula ditimbali bapak. Terus kula suwan ngersaning bapak. Bagong? Dalem, Pak. Mun sewu kula nirokke ngendikane bapak nggih. Iya iya Bagong. Nggih. Mengke ndak dikira kula niku nyatut omongane bapak mengke ndak dosa. Iya iya Bagong. Sak banjure piye? Ana apa, Pak? Ora ana apa-apa. iki Lho niki ngenirake omongane bapak. Oh, lara ngerti kok yo. Wah, wis parah iki. Ngaten. Ana apa, Pak? Ngaten. Ampun semaur. Ora, ora. Eh, ngaten niku. Blegegek ku gek sak dulita. Me, me. Bagong. Kowe anakku sing ora tau tak kongkon, dina iki tak kongkon. kongkong teng pundi pak kula matur ngoten tuh bapak paring pangandikan sowano pepundenmu pendowo oh nggih mergo dina iki aku duwe niat aku duwe kekarepan ya kuwi pengen bangun pura kencana bangun pura kencana nggih tegese bapakmu bakal gawe wewangunan sing endah ah ampun salah tompo kula niku waune ya ngertine wah Bapak arep bangun omah. Bapak arep bangun wewangunan sing apik mergo jenenge we Pura Kencana. Pura wis ngarani papan Kencana niku Mas Jamrut Hergeni Mutiara sing ngembane kaya Kencana. Wah, kula wis mbayangke nek omahe bapak niku bakale magrong-magrong. Ha jebulane yo. Lho. Jebolane yo ki apa? Jebolno. Niku bapak ora bangun papan sing magrong-magrong. Neng bapak niku ngendikane nganten iki. Aja salah tampa, Bagong. Aku bangun pura kencana kuwi ora kok papan sing magrong-magrong dumadi saka emas mutiara jamrut. Hergeni kuwi ora. Pura kencana ki ming papan sanepa, pura kuwi papan, kencana kuwi becik. Sing jeneng lemah sing apik mesti diembake kalih anu ukarane nganggo sarwa mas, Siti Mas kuwi lemah sing subur. Mula aku mbangun pura kencana kuwi kepengin bangun papan sing apik, sing becik adoh saka regejegan, adoh saka suker sakit, ora ana padha regejegan, ora ana padha plirik-plirikan, ora ana wong sing padha sikur-sikutan. Papan kuwi kanggo papan katentreman, papan kerukunan dan papan peserawungan. Ngaten. u u u u dadi kabeh mau mung sanepa mekaten nggih iya bagong sak banjure lah terus migatos kula suwanteng teng ngene sinuwun prabu darma kusuma napa pak nah ngene piye bagong kowe tak kongkon suwane sinuwun prabu darma kusuma kuwi supaya nyuwun ngampil syarat srana supaya apa penjangkaku kuwi bakal kelakon syarat seranane apa jane nggih awrat ning kepripun mele wong sing kongkon bapak ayo kepeksa kula matur kan sampean dalem ingkang sinuwun Prabu Puntadewa iya ora dadi ngopo Bagong Puntadewa ngrumangsani bisane kaya ngene mergo bapakmu bisane mukti ya mergo bapakmu bapakmu momong Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung wiwit jabang nganti celaprang mongko punta dewasakan dan durung tau males kabecikane wong tuamu mula dina iki dadi srana nggonku bakal males kabecikane wong tuamu nadyan durung sak traju lan durung sak bobot kelawan keluwianing wong tuamu bagong matur sembah nuwun mara gage matura wigatine apa sarta nyuwun ngampil apa apa probeya mboten duit iya mboten panjenengan mboten Preso nek ini Semar niku wes kecukupan. Iya, wes cukup, cukup menderita. Iya iya Bagong nggih. Niku wes suwe. Iya iya. Iya aku wes ngerti. Nggih. Ah, sing ini niku mboten kok perkara bondo promnopter cicis. Alon-alon Bagong ora sah kesusu. Nggih. Karang kejembaran nih ngarmu ini ku sok ketekuk-tekuk iya mboten perkara brono picis probaya jamrot jamrot ergeni ini mboten nanging pusaka ngamarta ketiga isih tenang durung ana reaksi apa-apa pusaka ngamarta ketiga inggih menika setunggal tumbak apa ya wah lali aku ki mau diweling kok nyatet ya ora tak catet bareng tekan kene tumbak ngamarta nggih napa asmane sinuwun tumbak korowelang nah tumbak tempe korowelang ora nganggo tempe oh iya deng tumbak korowelang angka kalih payung moto payung tunggul naga payung tunggul naga angka 3 inggih menika pustaka jamil saipul jam apa ta pustaka jamus kelima soto ah, saking bungah kula kaya karang wong lalen niku pustaka jamus kelima sada ketiga menika badhe kula suwun kula boyong wonten ing ka anu karang kadempel dados syarat srana bapak nginipun bangun pura kencana werkudara nggih piye dimas gandeng pusaka kuwi darbe ing pandhawa 5 pun ngakang ora bisa nengai, mung siadi apa dene kadangku lima cacai ingkang dak suwun penemuning si Adi Weneno Semar kuwi gedhe gedhe labu itu meraping Pandhawa pelabuhane Semar yang ditraju, karo bobote pusaka telu mau durung ana apa-apane Weneno tinimbangane ora mbok wenehke nek Bagong nganti Bali ning Karang Kadempel mengko Semar duka karo Pandhawa kudu iso iso mbok gagas mbarep kakangku yen nganti Pandhawa kelangan Semar. Wah, kaya ngopo lakune Pandhawa? Betul. Leres niku. Nek dipikir Semar niku sikil dienggo sirah-sirah dienggo sikil. Ngomong Pandhawa niku wis cilik-cilik sampean iso do cilik-cilik kula ngetutke. Nganti sepriki niki sampean wis dadi ratu sampe sampean do mukti ngawi bawa Nyakrawati Mbah Udendha. niku kula ya ora tau njaluk undaan bayar. Ora tau protes, ora tau pripun-pripun. Bapak ya nerima. Wis sampean cilik nganti saniki wis dewasa, wis sepuh. Omahe bapak kaya ngono nika blas ra ana sing dandani ya ora tau protes. Niku lho tri nrimane bapak. Iya ya Bagong menengo dhisik. Oh nggih. Arjuna piye? kulon derek kersanipun ngakang mas Jodipati Mbok menawi pengendalipun kakang mas Jodipati menika leres Nah! Niku ya cocok Bagung dalem menengo dhisik Wah cangkemmu iki kaya omong wae to ya Nek kula sediwa kula ndereke mawon kok Prabu kula ndereke mawon leres kendhanipun Kakang Mas Werkudara menawi ngantos kok Prabu menika awel maringaken pusaka ta tiga menika kala wau ajrih kula menawi kogel kagelan manahipun Kyai Semar tumunten nilar dhateng para Pandhawa. Lajeng kados pundi polahipun para Pandhawa? Bagong. Nah, wektu dina iki opengin dadi aturing kadang-kadangku kabeh pusarujuk. Mula yen to kowe mbutuhake pusaka ngamarta telu tumbak para payung tunggul naga, pustaka jamus miang jimat kelima sada marabaya marang karang kadempel. jeneng ingsun ora bakal awel sarta ora bakal anggrundel ponokawan kawan Bagong Yayi kula wonten dawuh kula nuwun sewu sampun ngantos kesesa dhateng menapa ing sampun dipun ngendikaken dening para kadang-kadang kula sedayanipun namung perkawis menika sampun ngantos dipun petang gampil liripun kados pun dipaduka paring dawuh mekaten Yayi nuwun sewu lho sepisan Semar menika namung derajatipun ponokawan Semar menika namung nuwun sewu kasaranipun namung batur. Ingkang sepisan radianeh petangan kula, lah kok ing Semar menika namung ponokawan kok duwe niat bakal mbangun pura kencana. Menika engko sepisan. Kula mboten badhe angias, kula mboten badhe ngembe. Duwin kula mboten badhe angilani dhateng kawontenanipun Kiai Semar. Namung sedaya ingkang badhe katindakan menika kapetang kanthi nalar ingkang ganep sampun ngantos buntung ing tembe wingkingipun. Inggih to menawi Semar menika lair batos nyuwun ngampil pusaka ketiga menika lair batos kinarya sarat srana mbangun pura kencana nanging nurun sewu pemanggihipun tiyang gesang wonten ing alam padang menika wah gingsir inggih menawi semar menika kala wau nuwun sewu wonten manah salebetipun penggalipun kilir semar yen to wis jeleh dadi wujuding ponokawan tumunten badhe kepengin mindak pangkatipun tumunten badhe kepengin mindak derajatipun sarana nyuwun ngampil pusaka tetiga ing pengangkah supados sak mangke saged ngembari dhateng pangwaosipun para Pandhawa lan saged mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda tanpa beda kaya dene para Pandhawa mila pusaka menika menawi para Pandhawa maringaken kula nuwun sewu kula ingkang badhe anggondheli Rayi Prabu tasih nganggep ing raka menika pengayomanipun para Pandhawa kula nuwun sewu lho kula ingkang gondheli pusaka tiga menika Yai Prabu nuwun sewu sinuwun Prabu Kresna Bagong piye Barang sampeyan paring pangandikan kaya ngeten iku kok ati kula kaya ora penak e? Lho ora penak perkara apa Ora kepenak piye Pirangane Pandhawa 5 cancah wis paring pengestu paring palilah kula mboyong pusaka telu Tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat kelima sada Nuwun sewu Lah kok dadi sampean duwe penemu nek Semar duwe niat sing ala kepengin dadi piyayi sarana kedurungan pusaka telu. Nuwun sewu. Sampean le ngitung saka ngendi? Hah? Sampean le metung saka ngendi kula tak takon karo sampean. Bagong aja ngono, sabar. Sabar apa? Kula nganggo sandangan apik-apik kaya ngene niku niat kula tata krama, niat kula sing apik-apik. ora kok kepengin nesu ning gandeng sampeyan wis marahi emosi ya nuwun sewu ganti kula kula arep nganggo sandangan Jawa ngene iki nek gento ora gento sisan sing jeneng sandangan Jawa niku tulus karo kabribadene wong nganggo sandangan Jawa niku atine ya budaya rene ati kula wis diobak-obak kaya ngene iki sandangan kula seleke kula wis nganggo sandangan bagong sak asline ngenten iki nek pancen arep bebedo atine bagong ayo ora masalah ada non sawu lho sinuwun kula mungkurke panjenengan ora popo bagong non nggih ora sah malang kerik ora sah malang kerik lha pripun wulumu kelek rungkut banget kula nggih ngingu tinggi ye. ngawur wae priwon lan tak takon apa semar ki dene niat elek nek semar niku gadah niat sing elek niat sing ora prayoga bingek bingek bingek bingek biyen biyen biyen semar niku duwe niat sing elek Neng napa tau Semar duwe niat sing elek? Hm? Semar niku pengen bangun pura Kencana. Pura tegese papan. Kencana niku Dumadis saka mutiara. Niku wujudan sing apik, sing becik. Bangun papan sing apik, sing becik teng negara Ngamarta mriki, ngoten. Supaya masyarakate ayam ayem tentrem, rukun nenten apa-apa do rukun. Ora mung dangdute do jotosang. Terus sing dintoki apa kula tak takon. Ngoten. Mula tontonan niku ya sing aja nganti on gugah huru-hara. Ngono. Iki ya ngapa iki ngrusuhi? Wayangan kok lagi nesu e templeki walang. Munggo walang kayu tak emplok kowe. Ngono. Dadi kowe ora usah macem-macem nek sampean ngarani Semar Artemi daelek karo Sinun Prabu Darma Kusuma lan sak Pandhawane. Niku ategesan. Ateges. Ateges niku ora patek seneng nek tegesan kula seneng. Adan tegese sampean padha karo ngilani dadane Semar. Sane ngene. Nek sampean munekke Semar kaya ngeten niku kula tak bali nang Karang Kadempel. Terus lo tak omong karo Semar, "Mir, aku jane entuk gawe. Ning ana sing ngalang-alangi. Eh, sapa sing ngalang-alangi? Sing ngalang-alangi Prabu Kresna. Kowe dianggap kepengin duwe derajat pangkat kaya wong Pandhawa. Mula kepengin tenggonan pusaka Ngamarta telu. Oh, Kresna kok dadi usape kaya ngono. Tak luruke ning Darawati. Wani wae karo bapak. Wani ye. muni wani tadu saiki kowe. Gene sampean ora wani kok ngelele wong sampe nae dhewe ora. Lho, aku kira ngelele, ngelele wae. Kok ngono ora ngelele. Kowe ngono nek Semar ben kenggonan dajat pangkat ora ngelele iki. Dasarmu apa? Aku ming bedhe, bedhene ngarani wonge. Wah, kok sewer kudoro sabar. Iki lagi gayeng e, wah, wah, wah, kowe ngejawab wae. Kowe ngejawab. Jare ngaden, ngeten mawon. Berarti sing mepalangi Ratu Ndarawati. Sing mepalangi Prabu Sri Bathara Kresna. Oke, ora masalah. Kula ora wedi karo sampean. Kula ora bakal mundur sejangkah. Ngendikaning para kiai nek nganti anak iso mbelani karo bapak, niku tegese anak sing junjung karo derajate wong tuwa. Mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa. Iso nyuwargake wong tuwa kula. bapak niku kula punjung ingkong gajah saben dina niku ora bakal iso males kabeciane wong tuwa. Sranane meng kula kudu iso mbelani karo bapak. Oke. Oke. Sari karo sampean pripun? Aku wis kentekan kata-kata iki. Kalimatku pun telas. Niki anane meng adu otot tak ladeni adu otot. Adu kekuatan tak ladeni adu kekuatan. Wis ben luweh mudhar nang kene ya wis ben kemropok tenan pikiranku iki nek carane kaya ngene lara atiku bapak dunekke kaya ngono karepe piye ayo wang-wang sulat aja meneng wae mamang sulan ngeten iki bagong metu jowo ngeten gamon kula niki rasane dikon metu jowo wis bendera tak tokke jowo mengke ndak perkarane berat. Ngaten. Rasa to omong. Ngoten mawon. Kula men ngendika pripun-pripun? Rupak wani, jembar wani, padangane wani, petengane apa meneh? Kudus. Oh, siraman nganggo tirtaning kesabaran aja ngono setyake Dimas sing sabar. Kanjeng Ibu. Kawu Prabu menika sembahan kula. Nek Kawu Prabu dicecamah dening wong kono-kono, kula ora nrimakake sing nyamah upamane sak pepadaning ratu menika pantes ning derajate ngajeplik menika namung batur. Ucape kok ndrewili kaya grojokan weteh kaya bedhe sewun apa Nek boten kula sing nandingi ora bakal rampung-rampung. Oke, oke. <laughs> Pancen tak jarak. Sampeyan ora krasa sing tak unek-unek Kresna, sing tak lirik Sencaki. Padake opo? Setyaki sabar, sabar. Kajengipun. Kajengipun sinuwun. Lho lho, aku ora ngopo-ngopo. Kaya ana sing jawel le. Bagong sabar, Bagong sabar. Sapa ya? Aku ora. Ndara Janaka. Aku ya ora. Kowe sih? Mboten. Wah seneng ane jual jawil, anggrek kurang jual jawil. Niati belum ribon, belum ngerti kok sampean mesti beda nih ratu gusti sampean. Bagong gue mau nantang muni bi, waduh lali. Mau mau saiki saiki, tahu tahu, roti roti. Nek mau kon balenya serai so. Yen gue nantang kok prabu, mungsu itu koko prabu. Lo sawo, Mungsi Setyaki. Ayo dijajal Bagong karo Setyaki menang sowo. Kowe iso ngalahke Setyaki. Kena adu arep karo Koko Prabu, ning kowe ora iso ngalah Setyaki, aja takut dosa bali mung kari jeneng. Muni yo. Iki serius iya iki. Iki tenan iya iki. Iki ora guyon lho. Nek tantangane wis kaya ngono kuwi tantangan sing tenanan. Ora masalah, ora masalah. Apa dianggap aku wedi karo sampean? Ngendi papane wong ngasut? Saedan. Dora werku dora ampun guyu. Niki lulucan kula niku dunggo penonton. Dudu pemain. sampean iku pemain. Eh. Pemain kok guyu ayo ora apik. Apa gade? Takira nek arep wani jebul ming. Kon ngasut. Ayo wani ya. <laughs> turawani wani aku. Metu njopo ah? Oke, oke. Okay. Metu Terima kasih diingatkan. Boleh, boleh. Iya iya iya wis rasa kuwates sendake meni tatoke njaba. Kowe rasa kuwater. Ayo dengar ayo tatotke ora bakal mesti karo kowe paran. Kintrim madaning pasewakan negari Ngamarta. nalika semanten kaperbawan kamurkaning ki ora bagong miwah Raden Haryo Setyaki dadak sakoleng mangke kaya ana kaelokane jagat mengker ki ora bagong mijil saking pagedongan pusaka nengge tumbak karo welang payung tunggonaga pustaka jamus klimasada tutwuntat tindake ki ora bagong senjata cakra ingkang tanpa beda panggraitane kaya menungso lumrah mulat tombak karo welang payung tunggul naga tutwuntat tindake ora bagong mijil saking kancing glenging nata darawati nderekaken lampahing pusaka ketiga wow Kresna sinayeng manggulung mintonaken mintonaken dewe kramanira kangku miteraning asta Omong kanggo mitraning asta aneng asta Om Koko Prabu madu madu sing daredah menika nggih krana paduka Kanjeng Koko Prabu. Mila saged mboten saged perkawis menika kedah paduka ingkang anyirep dhateng kamurkanipun Panakawan Bagong. Nokno ngistaken dawuh Arjuna wonten dawuh. Ayo nderek pun Kakang aja nganti iki dadi perkara ingkang gedhe. Monggo Koko Prabu. Sewu. Kula piyambak ugi gumun namung emanipun ingkang sumerep lah kok namung kula piyambak ketitik sak paripurnanipun lampan menika teka mboten dipun rembak dening Kanjeng Koko Prabu miwaka Kamas Jodipati. Kaelokan napa Dimas? Sareng mengkeripun Bagong kula sumurep wonten ing antariksa wonten cahya tiga cacahipun mongko menika sareng kula taliti jebul cahyanipun pusaka ngamarta. Inggih menika tumbak kala welang payung tunggul naga miwah pustaka jamus miang jimat lima sada. nyata pusaka menika cariyosipun benjang dumados duk nalika semanten dumados saking para nalendra nalendra ingkang digdaya mila panggraitanipun men prabeda kados dene titah swantah mbok menawi sami ngleresaken menapa ing dados penjanganipun Lurah Semar ketitik pusaka nalika semanten kumleyang piyambak tot wontat lampahipun ki Lurah Bagong Kakang Prabu Poerkudara. Nggih. Nadyan pusaka katelune mau wujuding payung sartane tumbak apa dene Nawala ing kendlancang putih. Nanging bener ngendikaning Sedewa ingkang duk nalika pusaka mau pancen kedadian saka Nalindra-Nalindra ingkang Debya Surasekti. Mula ora aneh yen to panggraitane tan prabeda kaya titah sewantah. Sedewa matur yen to pusaka telu mau banjur ngetutke marang laku ning Bagong. Wah, yen ngono pancen bener niate Semar. Hmm. Ora kesasapan tumindak sing ora prayoga. Banjur becike piye Dimas dina samengko mbarep kakangku ora usah melu perkara ngamarta. Terus pun kakangku kudu piye tak dirake cedhak nyeng karo kadempel. Mas Tuti apa kang dadi kersane iki ora Semar Bodronoyo? Eh, Raing, ingkang rayi pun ragil matur kula jumurung dhateng kersanipun Kakang Mas Yodipati Koko Prabu mengkono yayi inggih ya to yen pancen kaya mengkono nekula sedewa sira ingkang ndak dawuh supaya meranata marang negara Ngamarta aja nganti geger awit pangamuke Bagong apa dene kadangku Dimas Haryo Setyaki kabeh sirepen mangsa boronggon kira mbudidaya kula nang istana kendhawuh Werkudara. Nggih. Tata-tata budhal marang kadempel. Ya, ayo tak dherekake barep kakangku. Sedewa babar pisan budhalu kang padha sibo. Jeneng ingsun Arsa Kundur ngedaton. Kawula ana nang staken dawuh. Parmadal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Nuwun sewu, Kanjeng Prabu. Ingkang putra ing pringgodanipun Gatut Kaca Cemadung dawuh wanter pangawinipun Paduka Kanjeng Prabu Indrawati. miwah Rama Kyai Jodiwati kula Cemadung dawuh. Kowe ingkang putra Jangkar punika nuntur Cemadung dawuh. Rama Kyai wonten menapa kula Cemadung dawuh? Siwa Ireng Ndorowati aku nyadung dawuh, Bapak eneng wigati apa aku nyadung dawuh anak Montasena. Gatot Kaca ntar Jantasena wonten timbalanmu. Wektu dina iki wong tuamu wergu Werkudara ora duwe wigati kawanat majane. ya mung wakmu Ndrawati ingkang ngawe marang sira kabeh. Lajeng paripun paduka Kanjeng Prabu paring dawuh menapa? Ngerti ya, Nggir? Nalika semana wakmu tinimbalan swanane Praja Ngamarta, ingkang wigatine nyara wedhekake marang pasumenane wakmu ing Ngamarta. Nanging babak anglayoni jujulan usuli. Durung nganti paripurna nggonku nampa sabdaning Kyai Prabu Darma Kusuma, sawane pono kawan Bagong. jagane kepengin nyuwun ngambil wujuding pusaka ngamarta telu cacahe. Mangka Werkudara Janaka nek terus dewa kabeh padha sarujuk ya mung wakmu Indrawati ing ora mathuk lawan kekarepaning Semar. Ing ngatasi Semar kuwi derajate panakawan Semar kuwi mung batur saumpamane. Lah kok dadi wani bakal mboyong pusaka ngamarta katelune? Tegese Semar bakal ngungkuli marang panguasane wong atuwamu Pandhawa. Ih, mekaten wae. Iya. Bapak kok blas ora sambung rembug karo ngendikane Pak Dindorowati? Wah, yen saged dagang iki bapakmu kaya ora cocok. Ora matuk karo penemune. Wong tuamu Dorowati Terus teko malah Kresna kakangku bakal tegel karo Bagong Antasena. Piye, Pak? Kowe wae tak dawuhi. Heeh. Bagong petukno. Terus aja nganti Bagong kalah karo wong-wong kae. Karo siti didhawuhi Kresna kakangku nadyan kae anakku dhewe Gatut karo Antarja. Ning pancen belani karo Setyaki. Kowe tak wenehi kewajiban kudu iso ngayomi karo Bagong. Siap. Ngono nggih cah bagus. Ah, nek ngono penggalihe bapak padha karo atiku. Aku didhawuhi si Wandrawati janjane ya ora cocok, ora mathuk. Monggo kabeh sing dadi wigatine kakekne Semar ki mesti apik. Wangune ana rasa sing ora prayoga. Ana penggaling si Wandrawati. Wedi yen to lenggahing si Wandrawati kuwi mengko didesuk sarta digusur dening kakekne Semar. Mbah perkara kuwi aku ora ngerti, sing baku aja kanthi bagong kaningaya. Wah, aku ngrumangsani nadyan kaya ngene tau tate nampa pangudange Bagong. Tau tate dikulo wentah karo Bagong. Siapa? Mangkat dina iki. Yo, sedika ngestake dawuh. ngendhakete nunun gatanira wirang tumandang setyaniku garwanira gawarnira ing ong bagong wani karo setyaki anggep apa kira-kira kowe iso ngalahke senjaki sik sabar om ora sak penake dhewe Nek kula jane ora arep wani karo sampeyan, ha sampeyan iku juragan kula e. Ning gandeng sampean ngewangi Sinuwun Darawati, mongko Sinuwun Darawati wis gawe wirange Bagong Srana nyenyamah asmane Bapak Semar. Ya bener sampeyan iku Senopati Darawati, ning sampeyan kudune iso metong, iso mikir. sing mang belani niku bener apa salah nek bener mang belani nek salah sampean padha karo ana bebasan ora mangan nangkane ning gabul pulute Halo Wes saniki sampean nek atur ngajar bakong mang ajar terus entuk-entukane apa malah saya geger kahanane Bagong cilik loro gedhe tekaning pati, patine Bagong ning negara Ngamarta. Bapak preso bapak krungu saya nesu bapak sing materi bagong sapa setyaki bapak terus cancut tali wondong golek teng garba rusi ketemu sampean arepa sampean digdaya wani para bapak ha piye iki kok ram dadi piye wis gleleng kaya ngono kok bareng aku omong kaya ngene kok terus atimu kaya tidak-tidak Pribon, monggo, ora masalah. Aku arep tok tonyo-tonyonan. Aku arep tok antem-antemen, ora masalah. Aku arep tok ajar-ajaran, aku ora apa-apa. Wis lara kula lakonane. Mati nek perlu kula wujute. Ning siji lho, Bagong ora marahi, Bagong ora tumindak sing elek, Bagong mengbelani karo Bapak Semar. Merga Sinuwun Darawati nyamah jenenge Bapak Semar luwe-luwe Sinuwun Darawati Suudon. Karo Semar Badranaya dianggap Semar bakal ngembari pangawasane para Pandhawa. Ora mungkin iku terjadi. Mboten bakal mungkin terjadi. Ning Ewasemono sampeyan Darawati merga Sinuwun Darawati tau naunake terus sampeyan arep ngajar karo Bagong. Ah monggo aku ora masalah. Nek ming tok polowe aku ora masalah. Wis lor cilik lara gedhe tekane pati, tak wujutane ora masalah. akhirnya naik gojek terus mabrak waduh badukku metu gede ya ya semua wah lah kalau ini kewahana ini aku jelas kalah kono senopati ndorowati gak aku main uang cepet kaya ngene nah nganti kono gawa gada besi kuning aku yang di gada jelas kalah upama didu jelas aku ajar yakin sumpah wis iki nek aku ora muleh nang Karang iso dadi banteng tenan nek aku sing ngoyak ya sen saki ya wong kene wis mlayu kaya ngene iki mbone kira-kira aku wis rumangsa kalah. Wis mlayu, mbok mandeg leng ngoyak kok isih brubut bantre ora jamak. Monggo aku nek mlayu ki sikilku gathok e. Pupuku ki gathok dadi pupu-pupu-pupu. Perih. Iki nek aku ora mlayu tenan. Eh, Pak. Kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ya. Ngopo, Gong? Mate aku. Wes cilaka tenan iki. Rono ketemu Sencaki. Dul Kresna wis netapke wong-wong anak-anak pendhawa. Walah yem. Ngimpi apa kowe istriku tercinta? kang mas mukani ngoyo neng Yem, mok, yem ngopo nangis gong nangis wae sampean tekan riki mesti kowe bagong wani karo siwandarawati pecah sirahmu dies liur modar kula rasa nangis rasa nangis ngopo are diajare kon ra nangis. Menengo sik to. Kuwi tak kandhani. Ngopo? Lho kok ora basa. Anu pripun? Aku ki pikiranku ora kaya wong-wong kae. Terus Kakang Harwaca Kakang Turjo, Mak Sik Setyaki kekewangi Siwon Heeh. Aku entuk dawuh saka bapak. Lah, tenan ora. ana sina badhi si ana bagong gawe nenal marhum ngoten ora enane ora terus kon ngapa e us anu kene napa Bapak ngermangsani nek tau tate nampa pangudangmu. Bapak ki tau tok udang, tau tok mong. Mula nek ana wong ndak sikara karo kowe, bapak ora mentolo. Terus dawa, bapak dawuh karo aku Antasena, ayo mono bagong aja nganti diajar karo kakang-kakangmu terus aku mangkat rene iki wah tenane engko sembrono ora aku tekan kene arep ngewangi karo kowe Esti napa? Estu, Estu napa? Tenan. Nek panjen tenan terus pripun? Maju meneh. Kon ngopo? Pedhuke, Pak Sik Sediaki. Ngono kuwi ngewangi ngono kuwi ora ngewangina sena ngono kuwi jlomprongke aku modar kowe kok bengok-bengok iki apa to aku omongane yo aneh kok lemune arke wangi kok kon maju menah. aku wis mlayu wis gila kepati-pati kon maju anane kowe tak kon maju kowe tak nehi daya kekuatan kasekten yo apa usaka ora Daya kasete napa? Tinatamen dadine menter? Ora. Ning aja kuwatir. Supaya kowe diantem ora ngrasake lara, kowe dipateni ora iso mati, kowe dikapak-kapake ora ngrasake lara, ana carane. Carane piye? Aku tak manjing ning awakmu. Hm? Manjing ning awakmu. Manjing ning mriki? Iya. Terus metu ngendi? Metu sarana sukma. Oh. metu cangkem ora niki ora napa riki riki ciut ning ngombo ditae ciut ning wis kuak jembar banget ora aku njaluk karo kowe heeh iya ah, iya heeh nggih pripun ngambet ambegan aku tak mlebu ning awakmu ngambet ambegan iya engko kula lara-lara awak kula melar ora aku iso dadi cilik iso manjing ning awakmu. Nan, Yo, tenan. Wis ge wis. Nek kowe tak jingi, aku wis manjing awakmu, kowe mungsuh. Paman Setyaki kowe diantem ora ngrasake loro, pateni ra iso mati. Amuk merata, Jaya merata. Enteni kono Senjaki. Wis ge wis yo. Hmm. Ngambet ambegan. Engko aku tak manjin ke awakmu. Nek kowe dikapak-kapakke ora bakal ngrasake apa-apa. Wis ngono ya, Gong. Mm. Tak manjing dina iki kowe dadi wong digdaya merga Antasena. Wis saiki wae ya. Wah, selak modar. Omong wae ora. Wis wis. Mm. Kacarian putra lamun kawekasan yeka wisanggeni. wis anggene maya Wisnu Pratinta Oh Gong eh? wis ngene wis Sampeyan teng pundi aku ning awakmu lho edan kok ora mbrenjol ya ora Elok tenan kok Terus kekuatan kula kowe ngopo-ngopo iso Mosok iya mabur ya iso, ambles bumi ya iso, kowe piye-piye keturutan. Wah. Geleleng tenan iki. Ning ya perlu dijajal, ngono nek ngapusi. Ora. Nek mabur carane piye? Sikilmu gedrukno lemah ping telu engko mumbul dhewe. Oke. Okay. Coba ya. Yo. Weh, nyata tenane. Waduh. Wah, gleleng iki. Ya ming semanten iki arep dhuwur ya iso. Niat batinmu njaluk sing dhuwur. Wes, wes, wes, wes semene wae. Ah, wah gleleng iki. Waduh. Wah, ya ora ya, ketok tetepan kok ya. Wah, ya kiai kok semene akeh ya luar biasa. Wah, ngendi ketok tenan. Wah. Eh, sapa adus kae Jaman kaya ngene kok kamar mandi tanpa gendeng Wo wo wo wo duan Wo ora umum nek kae Woi woi lah Elok tenan kok Engko gak wewe ya Wes ah ndak dosa so. Rapa ini kena medun pripun? Ya kari medun ngono wae. Ya ya ya medun medun landing landing. Up up up up up up Hmm, eh. Wah, geleleng tenan nambles bumi. Ngampet ambegan niat ingsun nambles bumi. Eh. Mengarep apa memburi? Mengarep ono kena. Wus. Wah, wah oh ya meng peteng kok. ra ono apa-apa bumi iki ming lemah tok ning kok kaya lek ambegan iki kaya ora sesek ya edan Drandarata Sena iki ampun tenan ya lu aduh wasem kuwi kuburan nyundul mayit aku rono wis cilaka ayo ora weruh arah nek ning bumi iki jan wah jan wah aduh sapi keng tak srondol e mongko jebol e Ais kaya <laughs> mapiur neng sirah. Eh semen ra apa Kena lemah kok ora ilang ambune. Jedul. Ya. <laughs> Amo Suramrata, Jaya Merata, ayo wresne wira. Setyaki Bima Kunting. Sini. Kowe mungsuh Bagong kewirangan dina iki wae. <laughs> Oh! wuh-wuh karo Setyaki. Mau aku kalah karo kowe. Saiki kowe sing ora menang karo aku. <laughs> Ayo ngantemo Bagong. Ngantemo nek perlu godhog wesi kuning, godhog wesi biru. Tak keprokno sirahe Bagong. Nek nganti aku iso tekanen pati aku meguru karo kowe tak andani. Apa mentas meguru anyar? Arep meguru karo ora apa ngabari kowe? ha mencorong tejamu sajae wani tenan karo senjaki senjaki kowe nek tak kena tak prenggake becik mundur mundur mumpung durung kowe modar dening bagok. Opo kira-kira kowe iso ngalahke Sencaki? Weh, lah iki delokke sik. Delokke sik nek ngene iki kowe kira-kira gila apa ora? Hm? Nek ora kanan kaya ngene iki kowe gumun apa ora? Hah? Sawangen Sencaki. Loh. Bukan sulap, bukan sihir. Wis pokoke ayo. Iki nameng nimblis. Sirahmu pecah dadi wolu sengkati, Awas! janani bagong kok kaya duwe kekuatan anyar ing atase mung derajati bagong kok mumbul kaya iso mabur ngambah dirgantara wonten menapa paman bagong mabur nggih menawi panjenengan saged nututi bagong kula aturi nututi menapa bagong saged ngambah dirgantara kula aturi mas pausaken menika wonten nginggil menika kula semangat nggih babar lagi entas. Dadi isih kurang prigel aku kecekel ya semua. Ayo. Sambat ocol ke. Bicol ke. Anak wani orang ngelimpe suka buri col ke. Dua puri koyongin. Iso mabur. Orang yang mabur. Delok, ayo. Hmm? Udus. Uh. ketok kowe. Gatot kaca kok JT men. Murahan Gugu arepe dhewe ayo sambat ta kowe. Eh mabur iso, ambles bumi iso. Apa-apa aku trampil para gati sawangan. Hmm? Loh iki yo langsung ambles bumi cus. Edan ora edan iki tenanan. Piye? Hah? Mendel pene Aku kulino kok tak ketokke ndase ngene iki lho. Ayo ngene iki piye ayo. Endruk. Ah. Ayo weh Yo metu gani atiku. Metu ya metu jandak dene kau. Weh, weh. Ayo, ayo. Ayo. sambata unter gulumu pedhot modan kowe lha mentala tenan to sampean ora mentala sebab apa kowe wis ngece karo Gatotkaca kowe ngias karo Gatotkaca pon mang tugel wis ora masalah wis mang punter guluku kula ilang ndase ra apa-apa engko tak gantine ndas tolo cilik kae pedhot jangkamu mang pedhot mang pedhot iki mergane watimu wis wis rasa dadak ngeman karo bakong mang pateni mang pateni mutar batur kurang ajar mati dening tangane gatung kaca Kyai Semar aku dhewe ingkang bakal matur marang Kakang Semar pidana apa sing bakal tak sandang mergo Bagong ngiwiwi karo karo kaca Bagong Nina karo karo kaca tekaning pati mergo saka tangane Gatut kaca Siwa Semar aku sing mateni Bagong asem ah, yo kae semute to kene iki jane edan Agene karo wong dirubung semut e gila. Oh, ala kaya ngono kok glelenge raja matut. Ana wong pindah mergo dirubung semut kok njur klepat. Tanpa tali wara rumangsane. Ayo, sapa lagi? Sapa lagi? Mumpung isih buka, ayo mumpung isih, ayo. Sewu entuk telu. Kene kene kene kene. Ayo sapa sing kira-kira mukso bagong legane ngatiku ora bakal tak tinggal loncat. Antarja. Hus. Antarja kok wong Sarja. Iki kakange Gatotkaca iki anak Werkudara sing tuwa dhewe, mbarep anak sulung. Iya. Bagong kowe. Heeh, areng apa kowe? Are nyembur, ha. Semburan ora masalah. Ora ngerti kridane Bagong bengi iki jan lagi lakon tenan iki. Hmm? Apa rumahmu tak anggap aku wong loro saudon telu saurupan? Hmm? Gatot e gila karo aku. Sencaki mundur. Aku mengko wae, Jo. Lus. Jajo-jajo ya wis meneh Apa kuwi ndek kekuatan? Sawangen, hm? Kowe ora mengso ambles bumi, aku iso mabur. Delone ora percaya. Ndi mabur? Iki mau? Aku nek mabur atau suwe aja. sedela wae cukup mabur suwe-suwe ragate oke ya mabur pancen lagi ora diudanani karo dewa sawangan kowe ambles bumi tak tututi ambles bumi iki dion Ndi. hmm? ya ora mandi kabeh ta iki oh bajigur metu ra omong-omong Sono iki nek metu omong. Aja mung meneng wae. Apa nyasmitani? Eh, ngono. Dadi kene iki ngerti ora meng, oh, diwas pamer ora. Aku sengit suwe-suwe kowe pamer suwe-suwe kowe gleleng. Sapa-sapa tok pameri, sapa-sapa tok glelengi aku wegah nek ngono iki, Gong. Ha iki piye iki ijak siji. E? Ora mlebu meneh ae. Ayo mlebu meneh. Wis rada sauntara kok ya mlebu kene ya. cah sirahmu mutar kowe ora. Pansane, "Mah jeneng omah." Apa itu? Dimas Wonoseno, oh Kang. Kok malah ngewangi Bagong? Dawuhe bapak pancen ngono. Mergo bapak paling dawuh karo aku, niate Semar ora bakal elek. Tur meneh Bagong nyilih wujuding kusoko telu mau pancen saka dawing bapak. Bapakne ya kuwi kakekne Semar. nek Kakang Iwangi karo Siwondorowati, monggo ora apa-apa. Arep gendak sikul karo Bagong, aku wis diparingi kewajiban karo Bapak supaya ngayomi karo Bagong. Nek aku ngayomi karo Bagong, sampeyan arep njotosi Bagong tegese aku sing kudu mungsuh sampean Sampean mungsuh aku. Yo gelut piye? Menang sapa? Uhuh. Jengenge son tak keplak sirahmu kuwi. Iya ditantang adine ora wani. Iki luwe enom lho. Kuwi enom ya men, rasa cerewet. Mundur. Udah melaku kok mundur ki ngopo? Engko senene. Mundur kok maju ora. Ngono wae. Ya to, Gong. Heeh. dia nak panjenengan gendak sing ora bagong mungsuhe dudu bagong ning ngontose nomor bagong itu kewajiban ke sekolah bapak kon ngayowi bagong tul ngkari wani apa ora oh ta ta hus ya wis yen pancen ngono pun kakak ngalah di mas ora ngalah wedi ngalah ayo wedi wae pucet tak ketok kok raine pucet kok. Nek aku gelut karo wadiku, nek ana sing mati salah siji, nyawamu ijole. Kowe ya ora ngono. Ikan masalahmu masalah keluarga. Aku kan wong liya. Aku mung arep pengin nyoba Antarja karo Antarsina iki menang sapa. Mergo penonton semene iki lho ana sing ngerti gelut Antarsina karo Antarja. Nggih to, Wah, edan malah diumumke iki piye to? Nggih, wani ora? Ora. Ah, ngono malah jelas. Wis ngono gak minggat. Us. Iki karo kakangku kok ngono to. Iki kok tas tas tas tas to. Wis ping pindho lho kowe ngeplak aku. Wong tuwa e. Nesu wae, nesu tak jarah rayah ning kene wong loro kowe. Wis ya ora. Wis tindak ya. Ya wis Dimas sing ngono aku manut karo Dimas Untosino ya. Malah Kakang Garukaca kandhalono. Mengko aku kowe karo aku karo Kakang Garukaca sowan ning Karang Kadempel. Areng apa, Edward? Lho. Bapakmu kuwi kudu duwe nom-noman kaya aku supaya gegayuhane kasembatan. Sing jagani sapa? Oh, daftarke mas, Hus. Aku sing bakal ngayomi karo bapakmu. Oh, nggih, nggih pandika mengke do mlumpuk do menyang tenggen kula. Ya wis bago ngono wae, nggih. Wah. Alus iki ambles bumine. iki blas ra nyuwara mas iki kok senengane nyuwara kasar kok iki kowe tak totok lambemu lho wis kowe bali yo weh atra ditakokke kula isih ndek kewajibane apa tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus lima sada pripun nek bapak nakokke piye senani bapak nek nganti kula ora nggawa pusaka nika Tak kira bapakmu ki pancen niate apik. Buktine Nolea pusaka Ngamarta telu la kok do nututi karo kowe. Darius, iya. Ngono aku noleh ora ana apa-apa. Noleh sik to, tak culek matamu lho. Iya iya, aku kasar ya suwe-suwe. Omong dipaido ngono kok mripat tar diculek ora. Udus. Weh, lah kok nyoto ta iki? Ya kuwi pusaka Ngamarta. Sing dawane iki Tumbak Kurwelang. Sing mingkup niku Payung Tunggul Naga. Sing kaya layang layangmu. Wah, iso nyanyi barang kowe, iso wae. Hus iki wong edan. <laughs> Nun ngapunten aku lho iso bales ya eh, biasane refill, refleks. Refleks. Eh. Nero garang niku sok balas-balasan ngonten niku soal e ora. Lah terus sing kaya gir becak niku. Hus. Kuwi senjata cakra. Senjata cakra? Iya. Wah, jan kok malah papat. Kuwi katondo nek kelakuaning utawa tumindahing Siwa Ndarawati kuwi kleru. Mula pusakane trimo uncat saka kancing gelunge. Terus Gawanan. Oke. Kula gawa nggih? Iya. Mungkin aku walat. Waton kuwi nyembah ping telu ora kualat. le nyekel nganggo tangan tengen ora tangan kiwa tangan kiwa ki kotor tangan gak bisa bahasa Indonesia reget ora ngoten wes kok kebablasan siji baleni mboten baleni siji loro telu wis ngono tengen tengen eh eh eh eh tengen ngegedeti aku iso omong tengen iki tengen iki iki iki tengen iki sik biasane ciduk iki iki piuk piuk piuk ngono wes gawanan ngono nggih nyon pamen nggih ndoro sing ati-ati wah jan genteyong niki ora apa-apa ngati-ati kono Gong. Pasrahke bapakmu nggih, nggo aku nyusul kowe. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ngamen nggih. Yo. sinayeng manggelung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang komitir omong kang komitiran ing asto aneng asto Arjuna klonten maring adawuh. Bareng tak sawang suka kadohan lah kok Bagong malah dotong dotong pusaka. Nyatanipun sanes niyatipun Bagong. Namung pusaka ingkang bidal piyambak saking pagedhongan pusaka Koko Prabu. Weh adalah. Ora pati nduga mana mbok menawa Kiai Semar nggunakake kekuatane supaya iso ambedhol pusaka ngamarta katelune. Lajeng kepareng paduka Arjuna kula wonten maring adawuh. ora jeneng pun Kakang ojo-ojo iku lawan Siadi. Nanging saka penemuku apa ora luwe becik lamun dicoba ditodi lahir batine iki Semar. Parembat duka kados pundi? Aku tak nanjehke marang Kayiwangan. Oh, Mas Tunama Sidam, sekaring bawana langgeng. Kakang Rabdo. Kakang Resi Kanika Putra. Ah, perkencong warudaya. Pak Pak Pong, Pak Pak Pong, Bu Bolong kali cote, sopo sing gawe, pun apa di? Milo kayuangan katingal, wonten goro-goro, menikom buten panglingkat di sewani pun, titah bujang koro, pun kersno, ingat biantoro ngersani pun ingkeng, rayi pun jati murti kakang, alah, alah, hahaha, <laughs> ayo menika sawanipun kresna ngabiyantun kresna paduka pramesti batara guru mila awon sae lepat restu mriki katimbalana menapa wigatosipun dening kresna ngabiyantara di kakang narada lenggah ing langkung sekeca kelana nem ngesnaken dawuh kresna padha kandir harja sak prapta kita narayana niki pukul tansah pinanganing kawidadan niring sambi kala sawanipun ingkang wayah pun kresna Namo kemarin wong kula ngaturaken sembah pangabekti kula konjo pukulun ya ya lun tampa. Agar ya bombong tias ulun ora liwat pangestu lun Kula mundingga jimat paripe dayan ning kasantosan. Bayana pigati apa dene jeneng kita ngabyantara. Monggo tanpa tinimbalan Narayana. Wale-wale menapa pukulun? Sowan kula wangsa paduka Iwang Adi pukulun menika namung badhe asung pekabaran pekabaran bab opo kelampane ing dumados wonten ing jagat nalika semanten ingkang wayah suman dhateng negari Ngamarta nanging dumadakan mboten kanyono-nyono wonten suwanipun Panakawan Bagong ingkang diutus dening Kyai Semar nyono widhakaken utawi mbabar lelampahan bilih samangke Semar badhe ambangun pura kencana apa ana ing kleru babakan Kakang Ismaya gone bakal ambangun pura kencana. Nuwun sewu Bapak Kulun. Mboten nama kula badhe nglicipi carang apa-apa babar pisan mboten namung panggraitanipun ingkang manah Panarayana inggih pun Kresna. Lelampahanipun Kyai Semaringe mekaten menika kala wau inggih to menawi mangke mboten wonten menapa-menapa tekesipun mboten wonten ceceking raos Kyai Nurasem maranggenipun badhe kepengin minggah derajatipun Sangkeng ponokawan anggayuk derajat ingin langkung inggil. Langkung-langkung. Menawi anggani pun bangun pulau kencono meniko kalau mau. Tumunten ngembari pangawas paduko. Menopo mboten badia ngiling semi dan tengah semani pun kadiwatan. Tuin. Menopo mboten nami badi angasoraken dateng derajat pun kadiwatan bukulun. Ing pandita kang kraya wangsit pindha kumbang pindha kumbang hangat caping tawang susuh angin ngendi gone Om Om Mas Tunama Sidam karing bawana langgeng Kakan Rodo kenapa Kresna sowan dhateng kayiwangan munjuk atur babakan perkawis menika. Ah, mangiripin lho, Dik, mangiripin. Mesthinipun adik Guru langkung pono bab pambeganipun Kakang Ismaya. Dernyatanipun menika tasih kula warga paduka piyambak. Monggo wit rumiyin nganti dumugi sak mangke. Kakang Semar anggenipun gesang wonten ing Madyawada menika mboten gadah niat ingkang awon dhateng sinten kemawon. Mila menawi dipun aturaken dening Kresna menika kedadipun petang, kedadipun petang. Sampun ngantos duna dungkaping tembe wingkingipun di Adi jati murti. Inggih Kakang. Namung tumrap kula menapa ing dipunaturaken Kresna menika wonten leresipun. Wonten leresipun sebabipun Kakang Ismaya menika mboten wujuding dewa nanging sampun manjalma dados titah. Nadyan panjalmaning kadewatan nanging Semar menika menungso lumrah. kabila kedunungan ino lali salah hapes kelawan mati. Ah, menawi sanesipun monggo dipun dakwa kados mekaten. Nanging menawi Semar menika langka, anggenipun piyambakipun menika supe dhateng kawontenanipun. Semar menika mboten badhe kelampahan lali dhateng jejeripun. Mila bab menika sampun ngantos Paduka Adi Prawesi Bathara Guru tumunten Grahita bilih Semar gadah niat ingkang boten sae. Ah, saenipun dipriksa kemawon. Inggih, Kakang Rudo, mangke kula ing kebadhe dawuhaken sewiji-wiji. Ah inggih kula semanggaken. Nanging ingkang bijaksana lho, Di, sampun ngantos panjenengan mboten adil tumrap sinten kemawon. Kresna, kula wonten maring dawuh. Banjur niat kita ingkang kaya mengkono mau, darbe niat ingkang kepriye? Mula gage matur marang panjenengan ulun, pukulun. Menawi namung kula badan sapata anggenipun ngemutaken dhateng Semar menika mangke mboten badhe nggadahi kegiatan menapa-menapa. nanging menawi paduka Hyang Adipu kula niki jumangkah tuwin ambudi sarana supados sak mangke Semar menika kala wau nyabaraken ing dados gegayuhanipun kula kinten badhe kasembadan nanging lamun nulung ning bakal nyabarake karepaning Kakang Ismaya tan wurunga iki mengko mesti bakal dadi daredah padha kadang kang kaya mengkono mbuka mboya bakal becik kedadeane Kresna lajeng parang Maduka kita bakal ulun paringi wadya bolo kita bakal ulun suwun paringi ngampil wujuding wadya bolo ingkang kedukung giri gudho lawan semar nggone bakal bangun pura kencana mekaten pukulun ya lajeng sinten ing menyang dados rawang kula ngripun badhe nyabaraken pun Semar Badranaya tunggu sawetara ulun nimbali sowaning permoni ya Batari Durga Kresna nong istana kendang Bharata Pandhawa Tata Gati Wisraya Siang nyoma wingis wingis tutuk mengolir kuwa sela mangling tutuk mengolir kuwa sela mangling oh permoni kula wonten timbaran ngadawu Iwang Adi Bu Kulun Wantrangin paduka miji dhateng wiswanipun ingkang ngrayi pun mantya benari durga kabeh to aja enak-enak kapi enak. mesti wae akeh para berkasaan baju barat ingkang butuh pangan dina samengko. Nono nggih mekaten sabda paduka. Kresna sowan. Semar darbi gegayuhan bangun pura kencana. Monggo Kresna butuh ruang, supaya bisa nyabarake karepaning Semar Badranaya. Lajeng para paduka ketapno wadya bala angombyong marang lakune Kresna supaya ngiri godha kabeh para kawula kang mapan ana ing Karang Kadempel. Malah kita ulun keparengake jarah rayah Karang Kadempel. Katobat, Tomat. Katurangan geneng panon ingkang tanpa pepindhan buku lo lajeng sak mangke. Mawi dipun parengaken kula badhe sarembak lan no Tandrawati. Ya mongso boronga Kresna. Wonten paring ngadawuh pukulun. Ora susah mapan ana ing kayawangan ayo tak kanthi manjing repat kepanasan. Sawise kowe mudhun ana ing jagat, ana ing jana kepi piye munggo iku pertikalmu aku mengkari manuk sing baku ngetapake para wadya bolo. Sapa yang ngiri godho? Kanane ing kawula karang kadempel aja nganti Semar kasembadan bangun pura kencana. Suwawi pukulan kula deraken, Pukulan kula nyuwun pamit. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Narayana. Nuriki, estaken dawuh. Kula nyuwun pamit. Iya iya, durga. kula menika mboten badhe tumut-tumut perkawis menika nanging kula menika didapuk dadi kami tuwa tuaning kayuwangan kula menika nggadahi kewajiban jejeke sing bengkong benerke sing luput ning pendak-pendak di Prawi Batara Guru menika menawi nampi aturipun ing Karakang Sidi Pangdal dalem menika mboten ate dipun dahar cobi to lajeng kula menika maman wonten ing kayangan menika tasih dipun agem menika kami tuwa menapa mboten Kakang Rodo menawi kula sampun matur. Inggih. Menawi Semar menika jalma wantah. Nadyan piyambakipun menika titising kakang Ismaya nanging blegeripun titah lumrah. Ah inggih, leres. Ing anaminipun titah menika menawi gadahi gegayuhan kedah wonten pacobanipun nawit menawi kanugrahan menika nyaketi pacoban menika ugi badhe andhatengi. Ah nggih, nggih. Menawi sak mangke Semar Saget ngrampungi pacoban ingkang wujud nata Ndrawati tuwin para baju barat kula kinten Semar badhe kasembadan ngripun badhe ambangun pura kencana nanging menawi boten ateges wonten ceceking manahipun Kiai Semar anggenipun darbe gegayuhan sanesipun bangun pura kencana kados ingkang dipun aturaken Kresna menika kala wau Kakang ah <laughs> jebul kula mboten ngertos dateng legetaning penggali paduka Adi Pramesti batara Guru. Menawi tetala mekaten menika namung mujudaken satunggiling pacoban Kakang Rodo kalersan kepareng paduka. Monggo dipun titip riksa sinambi nganglang jagat. Monggo di kula dherekaken mangga hanggo sesumbar Lendo bumi kuncing kumaluduk Kumaru do guntur ketup lumembak penyukang kumambang. Oh. Pukulun. Samangke sampun dumugi wonten ing jagat kepareng kula badhe cumadong dawuh pukulun. Pukulun. Pukulun pandya betari durga. Kula nyadong dawuh. Samangke sampun dumugi wonten ing Janaluka kepareng kula nyadong timbalan paduka Hyang Adipukulun. pukulun. Pukulun. Pukulun. Pukulun wonten menapa? Batobat, tobat. Bisa, bisa. Ing atase aku iki dadi dewa, arang-arang ketemu Janaka bareng aku karo karo Janaka, batobat, tobat. Lah kok dadi umup kabeh getihku ora jajal. Ora satriya bagus e ora jamak kaya Janaka piye, piye nganti bingung lho kok matrapake karo awakku dhewe. mergo kula niku aja madhum dawuh. Kresna, kula wonten dawuh. Aku wis paring pangandikan kelawan jeneng para Kresna. Yen aku mong karita tuntat ketapake para wadya bala dene sira mongso baronga nggone gawe karti sampeka. Piye supaya mengko Semar gagal nggone bakal bangun para kencana nuni nggih kistaken dawuh maring ngaten. Kula namung nderek kersa paduka Iwang Adi pukulun wis tak sawang saka kadawan. mengko yen wis budal marang Karang Kedembel aku tak ngetopake pola baju barat budal marang Karang Kedembel Kresna nggih ngestaken dawuh paduka Hyang Adipu kula. Arjuna wonten balani ngadaw. Dina samangka aku wis kelilan dening Iwang Pikulun jati murti. supaya ngiri godha kelawan Semar Badranaya. Koko Prabu lajeng parang paduka kados pundi? Yayi, derek napa Kakang? Merga Iwang Jatimurti wis paring dawu. yen to Semar bakal nampa kanugrahan, cobane ya bakal cemepak nuringgi. Lah pun Kakang yen minangka dadi pacobane iki Semar Badranaya. Yen Semar bisa ngliwati pacoban mawa teges pantes entuk kanugrahan wujuding pura kencana nanging yen ora tegese Semar bakal duwe gegayuhan sing luweh saka nggone mbangun pura kencana kebareng paduka mala coba yen mancen si dilantip pangraitane tututana natandrawati kula semanggaken paduka kanjengku Prabu Saka lunten maring adawuh. Yen to wujud kaya ngene tak kira kula warga karang kadempel ora ana ingkang padha ngerti lawan aku. Mula nggonku ngamuk ana ing karang kadempel samengko ora bakal kawanguran dening sapa wae. Mula jadi aja wujud ka wujuding satriya Madukara, salina wujud adiku Cabagus Janaka. kowe wujud sardula. Eh, kasinggihan mekaten Koko Prabu. Ingkang eh, baku mboten kawanguran dening tiang-tiang Karang Kadempel. Hayo, adikku cah bagus. Dicaketi Karang Kadempel kanthi wujud sardula kaya mengkono tak kira iso gegerake wong Karang Pradesan. Kanthi mengkono ora bakal podo jenjem uripe wong desa Karang Kadempel. Oh iya, ngestraken dawuh. budal dina iki bareng kalaupun Kakang Sewawi kula dereaken Koko Prabu para berkasan jim setan meriprayangan liu liu panas pati ngkai kelepa lo dak jangkrong warayu do jisrangkong waru yo wewe glidralan sapi turute iya kresna was buddha lo marapun yang karang kademel iya wadiyo bolo baju barat buddha no kabeh ora tak wiji mboko siji kabeh krit lampet brungkat kimpul dawuhku yo jaramaya iya susupana jiwane wong karang kademel yen wis mbok susupi gawanan menang dandang mangore mbok sisi dadi panganing para braju barat wah oh, lah dalah ngestu bodho dawuh paduka iwang pandya putane dulur mangkatipun para wadya bolo pinjang menapa ora ketang sambung apa cara ning mangkat dina iki nonton ngestaken dawuh Ah, ah, blegek geku geku gek mel mel. Hah? Ndara. ngaturaken panuwun ngeten dene ndara sampun paring ampil wujuding pusaka tetiga malah mboten namung pusaka telu cacahe ning klebu senjata cakra nggih katut enten karang kadempel Kiai Semar satemene ora panjenengan ingsun prapta ana ing karang kadempel sayekti amung kepengin njumbuhake kelawan lelakon ingkang wis dumadya ning Karang Kadempel ingkang magepokan kaliyan Bagong. Anggeh, ah, pripun? Apa pancen kepara nyata yen to pusaka katelu tut wontat kelawan laku ning Bagong? Eh, mboten kleru. Pancen pusaka telu tumbak karo welang payung tunggul naga pustaka jamus klima sada pun dibeta dening anak kula Bagong. Lah pripun? Kakang Semar sayekti mung buktekake tegese ya wis yen pancen kedadian niku ya mengkono panjenengan ingsun ora dadi ngopo malah ingsun prapta ana ing Karang Kadempel sayekti mung jumurung marang kersane Kiai Semar Badranaya ya Semar prapaku ning Karang Kadempel nderekake barep sayekti mung jumurung marang kersane Semar Badranaya nggone bangun pura kencana Muga-muga bisa kasembadan lan bisa dijabahi dening panguwasaning dat kang weruweng dat Semar Putranaya. Semar Koden Prayatna Samureres Eko balik Ong titiani gandayani Trisunya Purnomo Sasi Gilar-gilaran yang tengah latar milang lintang bima sekti Hingga matur nuwun den oh, Neng niki durung pojo-pojo jajeng kula wiwiti Sabab tumrap kula oh, Kula kok ati kula kemesar ora penak Milondoro Monggo lah trilenggawon ten pepengkeran langkur miyen Eh, mangke enten kedadosan apa nek pun padhang kananing karang kadempel nembe ajeng kula wiwiti anggenipun bangun kula kencana ndara kemare kadhem prayekna semure oh. teko den prayitna semuri resiko balik titiyani gandayani trisunya purnama sasi eh. lancur-lancur pandhawa ndara ndara gathutkaca ndara antarja putra-putra pandhawa truk ndara ndara gathutkaca ndara antarja weh putra-putra Pandhawa Ndarantasena Ndara Kakaca Ndara Antarjogong. Are apa darene kuwi? Wis. Sing mburi loro kare ra trima terus apa piye? Gong aja ngono. Iki Kakang karo kanca Kakang Antarja wis sarembuk karo aku lan wis manunggal karo aku. Wo tak kira arep motol ndasku meneh. Eh ditugel guluku ya mau terus. Oh, wong nek ra kenggonan Ndara Antarsena modar aku wis ra duwe adiku aku kowe wah jan bagong aku njaluk ngapura padha-padha us ora basa karo aku nggih sami-sami njeng melih niku nek anten perkara dirembuk ora sak penake dhewe iya bagong nggih bagong aku njaluk ngapura mboten dados napa eh wigatosipun napa ndara tekaku ning papan kene wo semar saya timen kepengin jaga marang katentremaning karang kadempel jari siwa semar bakal duwe gawe ah nggih mulo kang sangka kuwi mesti wae butuhake nom-noman kaya aku kaya kakang garukaca apa dene kakang ngoturjo neng kene aku arep bantu karo siwa semar badranaya ah matur nuwun matur nuwun den eh, eh mletik penggalih panjenengan nggih nek ngoten kula titip katentremaning karang kadempel karo sampeyan nenten apa-apa mangrampung ya kula tak nemoni kali sinuwun Prabu Darma Kusuma Kidoro ya Siwa Semar sing ati-ati nggih Wong langeng dia mangko mangko mangko ora disesek-esek iki rasane kaya grengsenge iki kurang. Wah ya sak pejagong karo Ndara Antasena, Rundul Karkaca, Rundul Antarja iki kaya arang-arang dilakoni awake dhewe. Ha iya. Ndara Antasena, Ndara Gatutkaca, Ndara Antarja. Aku, kowe, Bagong. Wah, telu mungsuh telu. Ya tegese jagongane iki komplit. Aku iso jagongan karo Ndara Tasena, iso jagongan karo Ndara Garkasa, Bagong iso jagongan karo Ndara Antarja. Lah telu pas to. Nek kono loro kene lo telu, ora penak jagongane. Nek telu-telu ngene iki enak. Wis dadi iki, wis dadi kasatra. Lho. Senengane kok njur ngejak sing ora-ora ora. Wis nem iki jos iki wis. Mengkari sapa sing prigel. Mengko bakal menang. aja ngawur gong ya antara-antara iki ki jaga karang kadempel ayo ah, ning nganti karang kadempel ana apa-apa sing tanggung jawab ndara-ndara iki ora kutok garing petruk lan bagong ning ya kowe petruk karo bagong ya melu jaga bumi kelahiranmu karang kadempel iki oh nggih mesti mboten sadikane kula wis paham ngoten niku ya mula sing prayitna ngati-ati mergo bapakmu lagi duwe gawe nek bapakmu duwe gawe ngendikaning para sepuh ngendikake yen cepak kanugrahane pacobane ya mesti enggal bakal tumiba mula niku ndara mula sing prayitna ngati-ati ya rengke ngestaken dawuh bumi gunjang ganjing langit kelap lapaton lir sanging risang mawe gandrung ing ramyang baling pandya Betari Durga wonten ing Karang Kadempel nalika semanten Raden Antaraja Datan Prayitna den susupi balaning pandya Betari Durga mila aneh lamun lagak lagiane ora kaya Raden Antaraja Gero kaya raseksa nyandak Raden Garukaca kager sarupa perpat puno kawan wau aku somo omong karo kowe nek bakale ana pacoban. Lah engke kula ya kaget kok. Dora Antarja kok terus dumadakan to weng kaya suarane dudu suarane Dora Antarja kok ndara Kok kaya dudu suarane Dora Antarja to, Den? Ora san dadak dewe ayo ditututi ring nek ana apa-apa tak tututane. Mangga ditututi ning kene enten apa-apa malah. Paling perkarane ndara hati-hati lho, Tru. Ketok iki mungsuhe ora menungso lumrah. Ketarane, ketarane Darantaja meneng wae kok terus, "Wae!" Hati-hati, bagong barang kuwi aja kon ngalamun. Yae niki akeh demit. Ngati-ati nek nganti kowe kang slupan, wah, ngrekoso uripmu. Gunjang sing langit kelapa lapatun Berkincang ing risang mawa sambung. Oh, oh, oh. ana kambil tiba apa ya, Tru? Ora kok. Aku mak clorot. Kene nganti ngasupi sapa-sapa. Nek ngasupi bakong, wae ora apa-apa. Nek sing diangsupi meneng wae, ayo. Ora cilaka ta? Ngrekosa wae dhewe. Lah iya. Mula kudu sing prayitna ngati-ati ayah. ganggu kowe karo aku nek ora praito ngati-ati wae. Ngrekoso uripe. Grimis Pak ya, Truk. Ora kok wong padange padang bulan kok grimes. Kok ces ces ces. Masa banyu udan anget. Ayo. Ah, Siramu kemebul, Truk. <laughs> Masa udan kok digodhok sik nang dhuwur? Ha iya. Wah, wah, aduh, gong. Sing eling kowe kesusupan jiwane panjalmaning jajalanan. Sing arep kerudu peksa karo awakmu supaya kowe gendhasi karo karo adhimu Eling ya, Kang. Eling Dimas. Dimas, aku wis eling Purwodusina Yayi. Wah, iki kudu ngati-ati, Kang. Mungsu iki bangsa sing ora ketok. Nek Kakang ngantur, "Jo, ora prayitna ngati-ati ngrekoso lho, Kang." Yo, ngaturake panuwun, Yai. Oh, cah iki ya Kang Slupan ta. Wah, cilik-cilik cilik Ah, cabut lah, cabut. Eh, terus, terus, terus. Nah, eh, orang ngerti ya, Bagong ini iso mabur dewe. Gak canggamnya cungar-cungir. Aku bisa ngomong karo gue itu, iki sing do. Tekan karang adembel ini, bongso sing ora ketok. Gue cekli sing kenceng. Ayayayay! Ah, so, so. Apa we? Kowe kok dadi kowe tak ngangsupi adiku lanang, kowe sak penamu dhewe kowe. Lha apa iki? Cekli, Cekli. cekli singkirke demi tetro rumangsane kok kaya sak penake dhewe ora dadet ayo ayo eh, minggat ora ora minggat susuri regane ngati cekli sing kene lho to ha ben entek ya men enek urung oncak demite jejeli tetepan ayo kapokmu kapan kowe reng hmm. uwes e wis sadar po uwes tru hmm eling tenan kowe wis eling wis eling iki tru diresikke iki tru Garang hmm, ki nekat banget eh. Nanti semlempet nang ndi-ndi. Menang wae lho ora umum reng mbok yo ku kadang kala ki dilongi ora aben ah, nekat kaya ha iki to kaya dawa-dawa Barang iki wong jenes kacale kok. Wong ceroboh. Drunun. Petrus sing tak utangke pripun? Bagong ki nyautan banget. Ah, aku rasa gampang kesaut e. iki nek kowe karo aku ora prayitno ngati-ati nyemelangi lho, Tru. Terus kulo kudu pripun? Kaya omong karo bapakmu nek kene ketekan balane Betari Durga, kabeh donya supi jiwane wong-wong karang kadempel. Terus o, japa mantra nyang bapakmu supaya iso nyingkirke demit-demit bapakmu ki wong ampuh, bapakmu ki wong tuwa sing setiti karo ngelmu, ngelmu kejawen. Nggih, ngestoke dawuh. Sunjang Kanjeng Langit Kelap-kelapaton. Lirgin sanging risang mawe gandrung. Eh Petruk ngopo? Karang kadempel geger, Pak. Eh, sebabe balane Betari Durga ngampiak awur-awur saben wong kang slupan, saben wong kang slupan. Mari kono ngangslupi kene, mari kene ngangslupi kono. Bagong niki nek ora tak slametke wis gawa demit. Wah. Oh, lah kok karang kadempel akeh sing dot sing ramyang, nggih. Terus kula nyuwun donga saking bapak supaya iso ngusir demit. Eh. Oh, ngapa emer kowe iki karo omong? Weh. Mbok yo sing tenang wae. Oh, eh, ngeling-eling Jawa mantra. Napa Pak Jawa mantrane? Ana loro. Demit ora ndulit, setan ora doyan. Yetno, Yuwono, Lino, Kena. teguh jiwana slamet slamet saka kersane Gusti kok kedawan to mir atone lho eh hmm? biasane iki meng teguh nekne slamet ngono iki kok dadi dawa banget eh iki japa mantra anyar nek nganti ora tok apalke karmu lho demit ora dulit setan ora doyan yitna yiwana lena kena Teguh Yuwono selamat selamat saka kersane Gusti. Wis dapalke? demet orang dumo dulet Aku kan ndulit terus. Aku <laughs> japane ngono kok. Njur ngincep mah mah. demet orang dulet setan ora doyan yitna yuwana lena kena tego yuwana eh yu, tego yuwana slamet slamet saka saring Gusti yes. Eh, ora tak apalke ora rampung-rampung setan ora dulit aduh demit ora dulit setan ora doyan ayo kong yuk didulit eh demit ora ndulit setan ora doyan yetna kowen eh wis ra ono ya yetna yuwana lena kena TEGO yuwana slamet slamet sakjane Gusti kok ora kleru gong wis cek-cek tau slak kepoyo oh, yo yo kudus. Demit ora dulit, setan ora duyan. Yetno Yuwono Leno Kena, Tego Yuwono Slamet, Slamet sungsane Gusti. Oh! Biar ampuh tenan iki. Ayo Gong, nyoto kok Gong. Heeh. Aku ora ngentuk demit e. Kudus. silet aduh wah wes aku kena kon ngapal ke werna pernah ki angel rasane demit ora ndulit setan ora doyan yetno yuwana leno kena mujar we tege yuwana salam aduh selamat selamat selamat SOKO kersaning Gusti. Manci. Gleleng iki. Kowe kok ora tau kleru, Gong? Aku saiki gatekan kok. Oh iya. Ora arep tak gawe-gawe saiki terus. Oh iya. Demet ora lulus setan radian yitno yuwono sami-sami sakjane Gusti. Teguh yuwono sami kalarta saking kutha Sangkuru kula yen amutusa Sang ayo wong karang kadempel dadi panganing sardula seta Mas Cilik eling sing duwe gawe iki Siwa Semar sampeyan dimong karo kakekne Semar saka cilik nganti dewasa apa kakekne Semar ming duwe niat pengen bangun pura kencanae sampeyan mentolo ngrido karepaning Kiai Semar Badrana ya mak cilik. Oh. Arak ngono eling. Ya ming mergo didhawuhi Kakawra Busa nenek ana sing dawuh ki dipetung bener karo ak orane. Nek bener dilakoni nek ora ya ora usah dilakoni. Iya Antasena. Kono mlumpuk ning Karang Kedempel. Iya nggih, ngamuk Semar iki jajal werka. Eh. Ha nek sampeyan pun gelem ngamuk kaya ngoten iku sapa sing arep ngalahke sampeyan, Jawi? Salira yaksa gedene kliwat. Monggo sampean kesinungan dayan Nek ming telung kedheping netra wae karang kadempel ludes keles ning nopo nggih ajeng kelakon kaya ngoten. Mangsawang to. Ta? panjenengan menika kang paningal sewu iso maca batine sak pepadane mangtonton nek ana niat elek saka atine semar mboten sah sampeyan ngamuk kula munggah teng kayangan kula tak nyemplungke awak kula teng kawah ning nek atine semar sik eh mbok ampun kaya ngoten to Gus eh kaya ilang kawas kitaning sang Hyang Bathara Wisnu Dara oh. maroh sira kluputan ku aku nyuwun mangapura mboten apa-apa. Mang lempak teng Karang Kadempel Durga sakwadya barane kula singkirke. Iya ya, Kakang Nayantaka. No ora gelem nggawa bali rombonganmu oh mung suwe semar badranaya inggih kiai kula sampun ngapok sing picak dituntun sing mlimpa digendhok wadya balamu ganggu gawe katentremaning dulur-dulurku telung dusun iki ah mung suwe semar nyuwun pamit kiai nyuwun pamit rasa madang jagat kok mungu-mungu paneng, sak pucaking bukir marbak bangsu mirat kena sorating surya mega lan gunung gunung Jempel pun padhang, Pandhawa pun mlumpuk, Sinuwundarawati ugi sampun rawuh. Yo. Ah, Wiwit dina niki ajeng kula miwiti mbangun pura Kencana. Pura tegese papan Kencana niku wujuding sinesotya papan sing kebak cahya katentreman kabagyan. Lan kawujengan sarta karukunan muga sinanding pepunden kula lan sedaya sanak kadang kula tridusun nir ing sambikala Durga mendak kala sirna. Ya, Semar. Purnaning gatiwit wit sonten wau ngantos sak menika niring sambikala lancar samukawisipun. Oh, mawi wonten lepat kula lan minangka wakiling para anak-anak kula sedaya, adi-adi kula sedaya, kula nyuwun pangapunten ing sakalangkung kathah mbok menawi Gusti ngijabahi eh benjang sageta pinanggih malih. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh